oh. roket. Alah dia tahulah habis kita. Oh dia oh, dia lubang kat situ doh. Dia lubang dekat dekat ni bawah ni. Apa ramai doh? Laju dah eh. Mereka tunggu ah. Aku tak nak Aku tunggu kat tempat lain, dia datang ke tempat lain Aku nampak aku nampak ada orang. Kau kau korang ni ah, eh? korang heal eh? eh chill eh. Dah lubang ada ah, lubang ah. Boleh tak tembak kan? Boleh boleh. Tembak tembak tembak Dia, dia pakai asap. Eh? Aku satu dead, satu dead. Dua dead. Aku dead. Oh, dong ada M249 dekat tu. Kau okey je lah Okey Kau kat mana? Aku kat luar kak Belah kiri Dia ada M249 oh. dekat tu, dekat apa? Macam mana nak cakap? Dia wall, dia wall, dia wall Aku dah lagi <coughs> Oh boy, tembak aku One dead, one dead, one dead Nice, nice, nice Oh aku dead Aduh, fuck. Ina okey dah. Aku okey tapi M2 tu tengah mak aku bahaya hanat kan eh kalau aku push pergi dia kan. Kena aku YOLO ke apa bunuh dia orang ni? Entah. Boleh boleh. One dead. Tapi dia wounded tau. Member tu boleh angkat je. Allah Alamak Aku tak boleh keluar tu Diorang tengah kalut gila Aku rasa M2 nak push aku je gini Aku pusing lah, aku pusing lah Hmm -mm. Keluar mana? Belakang Alah aku mati dengan roket Anjir betul lah Mana full dead Kita tak boleh loot kan? Depan, depan tu lah Salah lubang kot ni aku kau kanan ni. Kan? Enggak terima masuk ya. Aku tak ada dog banyak. Eh. Dia dead, dia dead, dia dead. Ah, nice, Oh, aku down. Ada dekat ni, dia naked dia Naked AK Oh shit, aku tengah reload, sorry Siapa kena roket tu? Mama full dead? Wah, aku nak loot lagi ke sana kalau macam tu Ah, mai dia full dead, tapi semua kat wall-wall tu so, Bahaya dia mon Aku nak ah, YOLO Ah, boleh, boleh, boleh, tak apa, tak apa, tak apa Aku boleh YOLO Tapi ada naked-naked dah semua kat situ Pukitai betul Siapa yang boleh buat Siapa yang boleh buat ni ya? Trois là Pêche, pêche, pêche Delta, Delta A couple Shinji Hmm, ok Aku tak push tepi kak Ow! Dua orang mati, dua orang mati Eh, seorang mati Aku pakai roket Oh, isap datang, isap datang, isap datang ambilkan roket dorang eh apa? C4 dorang eh. Nampak ah. Aku banyak gila roket tu. Aku nak lari masuk aku banyak tu. Aku banyak tu. <laughs> Lari masuk kan? <laughs> Kau aku mati pula Dia tengah fat up tu Dia tengah loot-loot dekat lekang Mati lagi pakai roket dia aku lawan Aduh Tak ada spawn je? Ha? Spawn aku spawn luar, aku spawn luar okay. Ada belakang kau memang ada naked nak loot Je Dekat wall batu Tak ada tau Oh dia dah, dia dah, dia dah Seorang lagi dead Aduh, itu kat mana yang benda PG tu? Pergi map tu dia kat wall wall wall. Kat wall belakang-belakang tu. Hmm. Aku dah dapat barang dua orang tu. Ah, aku nak dipo. Mon kalau boleh dipo. Siapa buat buat ni? Buat buat barang? Tak tahu. Oh, ada orang buat. Ah, bukan kita, bukan kita. Eh, dah terbuka siar punya. Base kita terbuka. Jalan tu, jalan tu. Tapi kita boleh tutup balik ni sementara ni. Boleh lah tutup ah. Boleh tutup ah aku tengah nak masuk Aku dah. tengah Bagi. kat dalam ni Di TC mana? Pokitai aku TC di atas Aku tak ada set ni This is the time Mak alamak Aku dah tutup semua tu Dah tutup dah aku dalam ni Aku dah terkurung Kat mana? Ha? Kat aku ni Kat dalam ni Oh kau dalam tu? Dalam dalam kayu-kayu ni What the fuck? Tutup diri kenapa? Banyak barang tu <laughs> Banyak barang tu Aku tak ada mats tu. Aku ada, aku ada, aku boleh drop, aku boleh drop. Mana kau? Kat bawah. Nah, nah, aku belakang kau. Aku drop. 17, bawah kaki kau. Mana? Bawah okay. kaki. Double shot dead. Mama, mama je, nampak? Ha. Dead, dead, dead. Ah. Nice, nice. Oh, dompang. Itu buat apa kat sini? Tak ada mess tu. Eh, tak ada material nak, nak seal. Ha, dekat, dekat TC, TC. Mana TC tadi? DC dah kena seal kan? Belum, belum. DC tak seal, dia DC kat atas. Ada ada ada bullet gina. Hello, hello, hello. Bullet tak ada 50. Ah, vest ada, vest ada. Cantik. Vest tolong tolong seal, tolong, base, seal. Ah, boleh aja. Ah, nice one, nice one. Nice one. si mana? Eh, mana yang lubang? Aku keluar, aku keluar ya. Aku bang ni, bang gun kat atas. Ah, bang uh, roket. Luar, I mean atas ada bridge tak? Tak, uh, base dah setengah berlubang. Tapi kita selamat lah sekarang ni kau masuk ke? Yes Sekejap ah, aku nak drop barang Dapat banyak roket tu Banyak gila roket Wah itu dia ada Jina. Yo. Apa uh, Rifle bullet sikit Tak ada aku 50 je Kau masuk Alright. dalam je aku bank kat dalam lah Aku ada aku ada aku ada aku ada aku Kau yang bagi nak gila loot Nak push luar kan? Jom, ha. aku kat luar dah Jom Tak aku 100 Satu kat wall batu Heavy tag, heavy tag Pakai wall ni Dia baca wall Ayu lagi Kita Where's your AK bitch? Fuck, ada punya AK Oh, duh, duh, duh, duh You good? Maaf, uh, Yuna, Yuna, belakang wall kayu duduk depan ni Silencer dead, dead. Nice, nice, nice, nice. Dead, dead, dead, dead. Dead lagi? Uh, boleh cover kat base dorang tak? Aku... Aku nak roket api supaya dorang tak boleh keluar. Ah, ah boleh, boleh. Kita orang tengah baru nak dapat ni. Kita dah, dah push dekat lah. Tapi aku kena ambil gun-gun dorang dulu lah. Sekejap. Yep. Kita kita. Ai ai ai ai. Mana ada orang? Depan kau. Aku tengah loot. Bom. Banyak dua orang. Oh. Kau mau kulit? Ada orang tembak aku, aku dari Aku di follow aku full. Tu siapa? Siapa, siapa roket aku, aku tak tahu. Aku aku. Alright. Roket ala, roket api tu. Ah dia tak boleh siapa keluar. Siapa tembak? Siapa tembak aku pakai LR? Tak tahu. Wei, ai wei. Yo. Macam dia macam apa pasal Aku wounded, aku wounded uh, Ada orang ke? Ada, ada Red Dari base ke apa? Haa ah. Dia dapat roket tau, roket api Bukan dari base, dari belakang, dari ni Oh, dari luar? Alright, alright, alright hmm. Coming, coming Eh, Vash, you kena tutup base ni, Vash Kalau you jumpa material lah Aiyah, sikit lagi aku dah bunuh dia tu Alah, tak mati lah dia ni Eh, aku campak barang dekat depan pintu ni Alright, We got this boy, we got this. Yep, chill, yep. chill. Dah, je. Jom, jom, jom. Yep. Uh, one more guy, 260 ya. Ah. Aku jadi silencer bitch, yep. Depan, tekan. Dead. Daripada atas base, daripada atas base. One down. Ah, api. Two down. Nice, nice, nice. Very good, very Ada yang kena api aku tu. Naked dah, naked dah. Base lah, ah. lah. Aku tak tahu, aku tak tahu. Belum, belum, belum. A lot body, aku boleh pinpoint semua. You nak aku just loot body aku? Buah, aku pun dah stuck kat sini ni. Aku tak tahu mana enemy. Kau oh, sepa-sepa bullet direction. Okay, eh, mana AK? Aku tengok atas roof eh. Kau okey je? Dia buka pintu okay, Vash? Kan? Okey, aku ngam, aku ngam Alah, tercerit pula buntut aku Alah, tercerit pula Hehehe Jangan nak naik Belah ni, aku tembak sekali eh Ni ada body Down, nampak, nampak Aku nak loot, loot gun ke supaya dia orang tak ada weapon Silencer? Aku, aku Bukan cukup Oh pintu pintu naik uh, pintu keluar dia orang pada atas tu. Ah sebab kat bawah tu dah dah ni ah. Boleh potong pokok tu tak? Aku try. Siapa tembak aku ni? Alah. Sebelah sebelah. Bakso aku tak pula. nampak dia. Hmm. Banyak agak bodi kat situ-situ ni. Separate. Aku aku tembak. Oh, down. Atas roof down. Mau jero ada roket api tak? Ada ada aku nak uh, nak ambil kat bawah. Juga best. Eh, aku eh, tak good, Aku good, aku good. Aku good, aku good. Eh, uh, Mon, you bagi aku roket tu. Ah, tak apa, tak apa. You turun eh. Aku turun, aku turun, aku turun. Ada, ada. Jangan base ada orang. Full step. Melompat, aku lompat. tengok roof. Buka pintu. Kau jaga je kat atas tu. Alamak, roket. Checking, checking. Gigi, I'm out. Kenapa out? Are you ready? Tu GG dia kata. Dia out. lagi roket banyak-banyak Oh Ada roket launcher lagi bagi aku Bos sepah roket launcher bash Yang ni api, yang ni api Yang ni api ya, okey Ni, ni uh, aku drop api eh, Oh, right, right Kita orang campak je kat luar ni, oh. aku Ah, tak apa, tak apa, tak apa Korang tengah settlekan base eh? Ah Boleh? Tak tahu Korang tak boleh ke mana-mana oh, Kau lagi naik dekat tu? Aku tiga kali dah tembak roket, tembak orang ramai-ramai kat situ. Tu tak tidur, gila. Tidur tadi. Kau tembak tadi. Kau ada ada peluru api lagi? Ada kat luar Banyak-banyak orang lu. Tak tak best best best. Ada. Best, drop drop drop. Nice thanks. Dia bawa bulat api pula. Memang aku pakai bulat api ni. Dia orang tidur <laughs> aku. Tahu tahu. tahu. <laughs> tidur tak boleh lawak. Fugia tidur macam tu eh, dia orang. Oh, apa? Bodoh. Ada ada ni naked, ada ni naked. Tengah loot From? depan kau. Tidur. Thank Aku you. campak lagi oh depan base. Alright. It's time for looting. aku aku. Sorry. Oh, salin salin salin salin salin salin. Tak nampak, tak nampak. Yup. Arah 10 ada 2 orang eh full gear. Tapi kat belakang wall. Dia tak push lagi. Jauh eh? Jauh, jauh, jauh. Sebuah so, sana aku dah bunuh 3 orang je full gear. Mana saya silencer kau? Ah, tu lah, itu lah tu. Aku nak cross ni je. Aku tembak roket eh. Okay. Baik. Orang dah dah ni ah tu. Dah, dah, dah. Lagi Tapi ada lagi ah tim-tim lain. Dia still there. Oi. Jauh ni. Jangan pick aku. Aku tak pick sebiji sebiji bolat. Ada tiga bukan dua. <coughs> you know? Engkau ke tembak? Mana tu? Oh, lebih kecil ni kot ha. Alamak aku tak ada pula bom Oh belakang Belakang dia belakang dia Baju hijau Dia lompat-lompat eh tengah ambil info Dia pusing lah kot What the Dia dia, dia, dia. tu Oh oh kau yang bunuh dia Hmm ingat kan? kau yang kena silent Dia masuk bawah ni? Haa uh, Jadi retard dia yang ace Tak ada bullet Oh my <clears throat> Base secure oh. Thanks Vash Boy bawah tadi kau tak tahu apa jadi bel mantap fuck. Kau rekod je. <laughs> rekod rekod rekod. Oh what the fuck kau bayangkan lima <laughs> orang bel. Bapak bel tu. Dia satu badan dua orang tu ada 20 rocket launcher. Kau bayangkan dong tembak tukar tembak tukar tembak tukar tak stop. Bergegar-gegar screen. <laughs> aku aku pula dekat jauh. Ha tu tu. Tapi selamat jugalah aku boleh backstep dia orang tadi. Dia ah, orang macam lost momentum kejap. Hmm sini oh, bola tu tu lah. silap silap dia orang blow blow kat dia ingat yang tu tempat turun kita kan dek, dekat main kita kita dah spread kau-kau lah semua okey kan semua okey kan oh okay. tak ada mati sia kita tak ada mati hmm, aku zero test oh, oh kau tak mati eh tak mati so <laughs> aku mati few time kat ni aku kita yolo kan? pada hmm. aku nampak Yuna dah full gear situ ah Yuna kau dah ni jap aku nak loot jap oh ada ni <laughs> apa benda lah dia jumpa perang kat sana Jom Oh banyak roket lah Ya yeah. <laughs> Oh terkejut aku Sekejap lipo Ini kat bawah ni korang tak loot apa yang korang sembang ni Kat luar ni aku Tu yang aku campak tadi Haa ah, Korang hmm. campak apa ni I don't care <laughs> Ada kotak baru tak? Ada Tak ada Ni Eh Oh ni hilang eh Boleh ambil benda ni tak? Alah, macam mana nak ambil benda ni ah? Tak boleh ambil tu. Tak boleh ambil. Ay, ada naked siap kat dalam tadi. Remove ah, remove ah. Boleh remove eh. What Alah. the fuck? Oh, Ken. Macam mana Ken kat sini? Macam mana kau boleh masuk? Babi ni tahu, tahu password. Dia tahu password. Butuh tu macam tu. <laughs> Ah mana? Dia mana? datang nak tolong ke? Budak tu. Tolong. Ui. Ya, yeah, aku dengan PJ campak semua kat sini. Eh, semua mati. Ada orang silencer aku lebih berjauh siap si Ibai betul lah Rasa banyak yang lah aku kan Aku rasa kita kena tukar pasuk lagi lah Kita tak main dengan ni kan Aku tak suka tu kalau macam main macam tu ah, ah. Dah banyak kali lah Asal bakso mati kat sini bakso Lag lah bakso Check Check Check arah G arah kau arah ke abandoned supermarket Ah, uh, Dekat abandoned supermarket ada dua orang tengah tembak aku dia Aku tengah nak lawan yang atas ni Ada tiga orang ada tiga orang tengah datang kat aku Daripada abandoned hmm. Oh, nak pergi Inor, nak pergi Inor uh, Sekarang dia orang dekat Impedent tiga orang Confirm Aku tak nampak lagi Jom Melekat ni, tengah melekat ni aim ni Let's go Mon Gear dah banyak oh, ya. sangat Mon Time untuk jatuhkan gear Mesti seorang Bang jap Oh isap-isap ni, sampah ni Tank 40 Mati seorang ni Dia orang ni offline Oh dia mati hmm. Lul oh, I think one more right, one more, one more Mamo ya. Dua tag. Dah 27 27. Tak tag. W. W sampai reload ni, MMM. Dia dekat de de depan depan. Mampus. Mampus. Lagi oh. trash. Offline. Oh. Oh. Alamak aku Sama. ter Alamak, so sorry Ji Aku tercet kat global <laughs> Ah bodoh betul lah Ah, uh, oh Yuna aku dah nampak Yuna Base atas uh, ah, 240 tinggi Oh aku dapat M249 240 tinggi Yuna do you want M249? Ah, uh, oh, dia, turun balik Oh kat base lah Tak tak tak tak aku, aku aku datang bawa ke kau Oh Hemi eh, ada Tak tidur Yuna Alah Dan lagi ke apa mu? Ah. Mana yang tiga orang di, yang gembur-gembur tadi? Dah dah down dah semua. Uh, padu. shitters. Fucking cheaters. Ah. Kan dah kena roof cam kan? Ay. Oh, oh, oh. Dari eh, mana tu? Wall kayu bawah, Hina. Wall kayu bawah. Roger Tag dua kali. Ah, lima puluh enam. Dia full ke apa? Ah, uh, not sure. Rasa macam tak. Rasa macam naked dah makan ni. Eh. Babi babi tadi last one. Tu boh mana ke? Atas atas atas atas base atas base. Atas base dah kena headshot dua kali dengan aku dah. Aku tag dia sekali. Tapi dia tak mati. Bro. Uh, mati ke? Dia tak dia tak fully roof. Dia dekat oh, semi roof eh. Ah uh, semi roof. Mana lagi oh, seorang tadi ah? Oh, kat hujung. Okay, macam mana aku cover dia eh? Aku pergi loot yang lagi seorang sekejap. Roger. Apa tu buka password kita? Tak tahu dia. Berapa kali lah tu? Hmm, baru uh, kali lah. Aduh, tembang apa ni? Ah, mampus. Kau eh, nak tim. Allah mal. So sorry, man. Oh. <laughs> Kau nak sembang pula tim aku base buat apa doh? <laughs> mal lah, kat base tu mal lah. Ni base doh. Ah. Bukan, dia kat atas tu ruins ruins yang sudah ni. Oh, okey okey, faham faham. Aku ingat yang base ni dong buat damage je. Kau